tiek līdzi. Scenāriju jūs izlasījāt, jā. Es viņai tagad šauju kaklā, jā? Nē, nē, nē, nē, ar dunci man bija jādara. Ar dunci. Man jau ir duncis. Labi! Aizsitim! Atceļam! Tagad tu būsi Jose. Un es Mosē. Nē, šodien izlaidīsim mīlestību. Nebūs tādā veidā izpaužama tu būsi ko sajaunākais jaunais ienaidnieks Ričārdio. Man bija tie muskuļi, ja? Ar muskuļi. <laughs> Man bija tā dzelts vestējums. Es! kādas filmas? Komēdija, dzirdat dziesmu, dzirdat komēdija dziesma, sunniņš kā, sunniņš kā, nu ne nu, jau to pašu primitīvo, kaut ko jautrāk. Pusnīgas niedziņš, bet... Tas ir ļoti matīti, nu te jau, bet tā, tik tik tik tik zirmā vasarā, tik tik tik sadaļu, tik zirmā vasarā. Visu! Sniegu viņš iztīrīja, tagad viņš dodas lipināt sniegvīru. Un es veļu to bumbu, ja? Stumbri jāgabal. Tā. Man tas mēģinies jātur ilgi. Kāpēc tev ir kaut kāds? <laughs> Юрлсеш, юрлсеш, Ай, куда это? Славные слова. Ну, эй, Лара Тиня. Лара Тиня. Видишь, я автал пор. Видишь, видишь, видишь, видишь. atvainojos, bet jums jau vismazāk vajadzēja. Par <laughs> šāda pamatojuma, un tas pat nav smieklīgi. <laughs> Ir uz mamma jāmījos kādu dzird. Es ar pašām mammu. <laughs> Nevajag man īsti, man, man ir kupons. Sejas uzlabošana pa 80%. Tā vismaz solīts. Ko jūs varat darīt? Nu, pasakiet godīgi izspiestu dubultā. Un es, kas mūsu salonā šovakarai iegriezīsies. Atvainojiet, rindā jau gaidu četras stundas un dēļ ļoti gārsti. Vēl klienti nav rindā. Labdien, kartos administrātājs. Šodien laikam nebūs. Gaidu jau nedēļu un te ir ļoti kārti. Es vēlos nofrizēt savus eh, bērna lakstiņus. Es kā vidētājs eh, direktors. Man būs maiks, rokas rokas pēdējais kā savu. Man ir man bārdā maika. Es, es esmu apmācāmais. Es gribu grebeni. Pilnīgi. lai to arī galvāsim. Un es cik tur vīki patrūkst. Bet es esmu klients, ne jau viņa. Ah, arī viņa ir klients, dzirdējāt? Tu te ir ļoti garš. Apmācāmies lūdzu. Viņi sekoja <laughs> pēc mana piemēra pie šī. Pēc katras jums ir ļoti plaši roku vēzieni. Man ir plaši mati. Man ir bieza mati, bet plaši mati. Līgani roku vēzieni. Es vienmēr esmu priecājusies, ka man ir tik inteliģenti klienti. Bet jāatšķirties tomēr šīm pārvērtībām. Kāpēc ir daļrunība? Es gribu grebeni. Arī no frāzes. Kā es varu to? Ziedi no frāzes. Vai tu gribi?